هذا الإجرالي رمي علينا عين والدنيا رمي علينا عين هي ليل والدنيا رمي علينا عين والدنيا رمي علينا عين تتعدى فرمش العين وسنين تتعدى فرمش العين يا ليل والدنيا رمي علينا عين والدنيا رمي علينا عين يا ليل وسنين تتعدى فرمش العين وسنين تتعدى فرمش العين